ペギ g g y 12. Hola t えー、ワンピース、えー、バーニングブラッドプロデューサーの中島ですワンピースバーニングブラッドディレクター金子です、えー、スペインの皆さん、あのー、今回、えー、ワンピースらしい、えー、バトルが楽しめる、えー、ファイティングゲームになっているのでぜひ皆さん、えー、楽しみにしていてくださいよろしくよろしく